नमस्कार रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई हाम्रो छिमेकी देश चिनको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू जानकारी दिनु गइरहेको छु जुन तपाईँलाई सायदै थाहा थियो होला प्रस्तुत छ चिनको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू चिनमा सैनिकहरूलाई तालिम गर्दाखेरि उनीहरूको कलरमा एउटा पिन लगाउने गरिन्छ ताकि उनीहरूले तल नहेरिकन सिधा मात्रै हेरिरहन् यो सुनेर तपाईँलाई हैरान लाग्न सक्छ कि दुनियाँभरिमा अन्डालाई पानीमा उमाल्ने गरिन्छ तर चाइनामा अन्डालाई केटाहरूको पिसाबमा उमाल्ने गरिन्छ चाइनामा हरेक साल चालिस लाख बिरालोहरूलाई स्वादिष्ट भोजनको रूपमा खाने गरिन्छ तपाईँलाई यो सुनेर हैरान हुनसक्छ कि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र विकसित देशको रूपमा परिचित हुँदै गइरहेको चीनमा अझै पनि तिन करोडभन्दा धेरै मान्छेहरू गुफामा बस्ने गर्दछन् सन् दुई हजार दसमा चिनको साङ्घाई सहरमा करिब सय किलोमिटर लामो ट्राफिक जाम भएको थियो र यो जाम बाह्र दिनसम्म रहेको थियो चाइनामा धनी व्यक्तिहरू आफ्नो साटो अरू कसैलाई जेल पठाउन पनि सक्छन् तपाईँलाई यो सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ कि इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छेहरू अमेरिकामा भन्दा चाइनामा धेरै छन् यदि तपाईँ हट एयर बेलुनबाट यो धरती देख्नुहुन्छ भने चिनको याङसुओ सहर सबैभन्दा राम्रो नजर आउनेछ चिनले यो कुरा ठोक्वा गरेको छ कि सन् दुई हजार पच्चिससम्म न्युयोर्क जस्तो दसवटा सहरहरू चिनमा बन्नेछन् चिनमा एक व्यक्तिले आइप्याड किन्नको लागि आफ्नो किडनी बेचेका थिए केही समय अघि चिनमा एक व्यक्तिलाई बाह्र सालको सजाय सुनाइएको थियो किनकि उसले चिनमा भएको अन्तिम बाघ मारेर खाएको थियो अचम्मको कुरा त यो छ कि चिनबाट बाहिरी देशहरूमा अध्ययन गर्न जाने दसजना विद्यार्थीहरूमध्ये सातजना विद्यार्थीहरू फर्केर आउँदैनन् मात्र तिनजना विद्यार्थीहरू औसतमा फर्केर आउने गर्दछन् फेसबुक ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल चिनमा प्रतिबन्ध छ भने अमेरिकाको news website the New York Times पनि चिनमा बन्द रहेको छ इन्टरनेटको लतमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि चीनमा विशेष खालको क्याम्प पनि रहेको छ जहाँ उनीहरूलाई इन्टरनेटको लतबाट छुट्याउने प्रयास गरिन्छ विश्वमा सबैभन्दा धेरै सेक्स टोयज बेच्ने कन्ट्री पनि चिन नै हो चिनमा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नका लागि त्यसको अवधि बढीमा अडतिस दिन मात्रै लाग्दछ अमेरिकाको जनसङ्ख्या जति रहेको छ त्यति चिनमा सेलफोन नै रहेका छन् चिनमा हरेक साल पैँतालिस बिलियन चपस्टिकको प्रयोग गरिन्छ यसको लागि हरेक वर्ष दुई करोड रुख काट्ने गरिन्छ करिब चौध सय साल पहिले दुनियाँमा सबैभन्दा पहिलो पेपर मनी अर्थात् कागजको पैसा चिनले बनाएको थियो अचम्मको कुरा त यो हो कि त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश चिनमा सन् दुई हजार बिससम्म तिनदेखि चार करोड पुरुषका लागि बिहे गर्नको लागि महिलाको अभाव हुने देखिन्छ चिनमा ब्रा स्टडीको पनि डिग्री मिल्ने गरेको छ यो सुनेर तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि चिनका व्यक्तिहरूको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ हबी भनेको टिकट सङ्कलन अर्थात् स्ट्याम्प कलेक्ट गर्नु हो चिनको साङ्घाई सहरमा रातो रङको कार राख्नु गैर कानुनी हो हामी सबैले नयाँ वर्षलाई मात्र एक दिन मनाउने गर्दछौँ तर चिनमा नयाँ वर्षलाई पन्ध्र दिनसम्म मनाइन्छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि विश्वको सबैभन्दा धेरै फौज भएको देश अमेरिका हो तर तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ विश्वमा सबैभन्दा धेरै फौज भएको देश चिन हो विश्वमा त्यस्तो कुनै पनि देश छैन जुन चिन जस्तो छिटो विकसित भइरहेको छ यहाँ हरेक पाँच दिनको अन्तरालमा एक महल बन्ने गर्दछन् यसरी हेर्दाखेरि एक वर्ष अर्थात् तिन सय पैँसठी दिनमा चाइनामा कम्तीमा पनि त्रिहत्तरवटा नयाँ महलहरू बन्ने गर्दछन् चाइनामा फेसबुक प्रतिबन्धित छ तर पनि पन्चानब्बे मिलियन युजरहरू चाइनिज रहेका छन् उनीहरूले भिपिएनको प्रयोग गरेर फेसबुक चलाउने गर्दछन् यी त थिए हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चिनको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गर्न होला यस्तै रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब तथा फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्न होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब यस्तै रोचक तथ्यहरू के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो विचार तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न होला फेरि भेट्नुहुनेछ अर्को नयाँ भिडियोमा ओके बाई